teman-teman. Masih ingatkah kalian dengan video ini? Atau jika kalian belum menonton, tontonlah setelah menonton video ini. Link aku taruh di deskripsi. Dalam video tersebut, kita melihat sebuah lampu meja. Tahukah kalian, lampu meja tersebut sudah lebih dari 10 tahun tidak terpakai dan akhirnya terbengkalai. Semua bagiannya menjadi sangat berdebu dan berkarat. Daripada aku membuangnya, lebih baik aku memakeovernya. Setelah di makeover, lampu meja itu menjadi sangat indah dan kekinian. biaya yang aku keluarkan adalah 0. Berikut ini adalah proses memakeover lampu meja tersebut. Lampu meja dibersihkan terlebih dahulu dari debu tebal yang menempel menggunakan sikat tanpa air. Setelah bersih, lampu meja dibongkar. Alat-alat yang aku gunakan adalah obeng, kunci pas, dan gunting. Hampir setiap rumah pasti memiliki alat-alat tersebut. Setelah semua bagiannya terpisah, langkah selanjutnya adalah mencucinya dengan sabun cuci piring. Kemudian disikat untuk menghilangkan debu dan kotoran yang masih menempel. Lalu, keringkan di bawah sinar matahari selama 30 menit. Setelah 30 menit, proses berikutnya adalah pengamplasan menggunakan amplas ukuran 100 untuk menghilangkan karat. Kemudian bersihkan kembali menggunakan lap kering. Proses pengecatan dimulai. Aku menggunakan cat kayu dan besi bermerek Avian berwarna putih ukuran 100 cc. Cat itu adalah cat sisa dari pengecatan keranjang sepedaku dulu. Alat yang aku gunakan adalah kuas kecil dan stik es krim. Pengecatan dilakukan sebanyak dua kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jarak pengecatan pertama dan kedua adalah satu hari. Setelah itu, jemur di bawah sinar matahari selama dua hari agar cat benar-benar kering. Inilah hasil kering dari proses pengecatan. Aku menggunakan kabel bekas yang aku dapatkan dari solderku yang rusak. Proses pemasangan kembali semua bagian dimulai. Alat-alat yang aku gunakan sama seperti saat aku membongkarnya. Inilah hasil akhir lampu meja setelah di makeover. Sangat indah dan kekinian bukan? Like, comment, and share video ini jika kalian suka. Dukung dan ikuti terus channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru dengan cara menekan tombol subscribe channel ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.